እንኳን ደህና መጣሽ። ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። እኔ የጤና ባለሙያ ነርስ ደሳለኝ እባላለሁ። አንቺ ነበር በጣም ነው አመሰግነው እኛ ስለመጣሽ። ስለዚህ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቅሻለሁኝ እነሱን ስንት ነው? ሰባት ወር ሴት ነች አይደል? ኪሎ ምናምን ትለካለህ። ምንድን ነው የሰባት ወሯ ሰባት ወር ሞልቷታል አይደል? ስለዚህ ተጨማሪ ምግብ ተጨማሪ ምግብ የሚጀምሩት ከስንት ወር በኋላ ነው? ከስድስት ወር በኋላ ነው። እስከ ስድስት ወር ነገር አይሰጣቸው ማለት እሱም ስለዚህ ተጨማሪ ምግብ ከጀመርሽላት አመጋገብ ላይ ጥባብ ምናምን ችግር ነበር። ስለዚህ አንድ እናት ከወለደች በኋላ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት የህፃናት ደግሞ

ስለዚህ ጥሩ እየጠባ መሆኑ እንዴት ታውቂያለሽ? ስለዚህ ሁለት ጊዜ ሳብ ታደርግና አንድ ጊዜ ትወጣለች። ስለዚህ መች ነው አንድ ጡት ብለሽ ወደዚህ ነው የምትቀይሪበት? መች ነው የያዘችውን ጠብታ ስትጨርስ ጠብታ ስትጨርስ ነው የምትቀይሪላት። ይሄኛው ቢከስም መሽ ጉዳዋ ናቸው ያታየ ስለዚህ እስከ ስድስት ወር ድረስ ስልጠና አለብሽ። ስለዚህ ህፃኑ ደግሞ እንደዚህ ሲቀመጥ ጭንቅላቱ ጀርባውና ቂጡ አካባቢ ላይ ቀጥ ማለት አለበት ሲጠባ ማለት ነው። ስለዚህ ህፃኑ ሲጠባ ደግሞ ናቸውን ያለበት። ስለዚህ ስታጠቢ ጡትሽን አይደለም ወደ ህፃኑ መጎተት ያለበት። ስለዚህ ህፃኑን ወደ አንቺ ታስልዩ ምንድን ነው በዛ ላይ ያንቺን እውቀት እንዲያገኘ ህፃን ያንቺን ፍቅር እንዲያገኝ አንዳንድ እናቶች ብዙ በተለምዶ ቃቸውን ወደ ይላሉ። ያ አይደለም። ስለዚህ ህፃኑ ወደ አንቺ ታደርግና ሌላው ደግሞ ህመም ምናምን በተሰማው ጊዜ ከወትሮ በበለጠ ነው ማጥባት መቀጠል ያለበች ማለት ነው። ሰማት ሌሊት ህፃን በሚተኛበት ሰዓት ላይ አንቺ ትተኛለሽ፣ ህፃኑ ሲነሳ ልክ በቃል እንትን ብለሽ ቢያንስ ከስምንት እስከ አስራ ሁለት ጊዜ በቃል ተጨማሪ ለስለስ ያሉ ነገሮች፣ በተቻለ መጠን ደግሞ እቃዎቹ ለህፃኑ በተለይ በጣም ንጽህናቸውን የጠበቁ አለባቸው። እሺ፣ ስለዚህ ህፃናት ተጨማሪ ምግብ ሲጀምር እቃዎች ተለይተው ለብቻ መቀመጥ አለባቸው። በየሰዓቱ መታጠብ አለባቸው። ንጽህና መጠበቅ አለባቸው። ተጨማሪ ምግብ ስቶር እና ከዛ በላይ ሲጀምርላቸው ተቅማጥ ማስቀመጥ ምናለ ተቅማጥ እንደሚታ ግን ተቅማጥ የተለመደ ነው። ተጨማሪ ምግብ ምክንያቱም ያችን ጥጥ ብቻ ነበር የሚሉት ተጨማሪ ምግብ ሲጀምሩ አንጀታቸው ምናምን መቋቋም ያላቸው ስለዚህ እሱ ወይም ለመከላከል አይነትና በቀን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው። ስለዚህ እስከ ሁለት ዓመት መቀጠል እንዳለብሽ ደግሞ ተጨማሪ ምግብ እንትን ስትይ እያባበች እያጫወች ነው ህፃነት እንትን እና እንደዛ እያረግሽ ነው ያለብሽ። አሁን ባልኩት ላይ ያልገባሽ ግር ያለሽ ነገር ሌላ የምትጠይቂው አይነት ጥያቄ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካለሽ ጠይቂና እናወራለን የሆነ ጥያቄ እንትና እሱ ላይ ህፃን በፈለገበት አይ ጠዋት ከሁለት ሰዓት ካጠባ በኋላ ማታ አጠባለሁ ህፃን በሚፈልግበት ሰዓት ላይ ሌሊቱን ቢሆን ቀኑን በፈለገበት ሰዓት ላይ ማጥባት አለብሽ። አንቺን እንዳይደክምሽ ልክ ህፃን በሚተኛበት ሰዓት አንቺ ታርፊያለሽ ልክ ህፃን እንደተነሳ የአንቺ ስራ ምንድን ነው? ደግሞ አንቺ ደግሞ ተጨማሪ ምግቦች ትንትን ትንትን ሳን ቶሎ ቶሎ ከጠባው የጡት መጠኑ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ እንደዛ ማለት አለ እንደዛ ማድረግ አለብሽ። ማርኬትሽን ደግሞ ማስዳፈል በየጠዋት ጠዋት ምናምን ህፃኑ ጠብቶ ከጨረሰ በኋላ እንትን እያልሽ እያጠብሽ ስለዚህ አንዱ ጡት ከጨረሰ በኋላ ጡትሽን ሳይሆን ወደ ህፃኑ ማስረዳት ያለብሽ፣ ህፃኑን ወደ አንቺ ታስደግዋለሽ። ስለ ጭንቅላቱ ምናምን ይኸኛው ቀ ጊዜ ሳባሩ አንድ ጊዜ ይመጣል። ከዛ ከስድስት ወር በኋላ ደግሞ ተጨማሪ ምግቦች እና ጨምሪ ህፃን እቃዎች ሳለሆን መሆን አለበት። ስለዚህ ተጨማሪ ምግብ ለተወሰኑ ቀናት ተቅማጥ ሊያስቀምጠው ይችላል። ተቅማጥ ደግሞ ከቀን በቀን አራት ጊዜ በላይ እና ወደ ጤና ተቋም እና ይህንን ይመስላል። ስለነበረ ለነበረ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ያገባሽ የምጠይቅ ጥያቄ ያገባሽ ነገር ካለ ድጋሜ ትመስልሽና ለነበረ ጊዜ አመሰግንሻለሁ ማለት ነው። ጥያቄ ይኖርሻል? እሺ። ስለዚህ በትዕግስት ጠብቀሽ እዚህ ድረስ ቦታ መጥተሽ ይህንን የመሰለ የምክር አገልግሎት ፈቃደኛ ስለሆንሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።